Combatiendo con mi demonio, el suelo se me ablanda preso de mi patrimonio. La garganta no me aguanta, es el insomnio. Estoy borracho y loco en busca de mi pollo. I'm living in low life, peleando con la ansiedad. Volando con la derrota, buscando tu caminar. Si no te queda mi bota, no la pude soltar, no la pude soltar, Si siempre, siempre tengo frío, estoy medio muerto y sin sentido. Tengo por dentro mío Mira mi cara, estoy perdido Corazón a mil que no piensa en parar Ni el ribotril me va a calmar Ni el doctor diciéndome no pasa nada ni con dinero encuentro identidad Vuela, lejos corazón, vuela Vuela y déjame solo, solo Deja que me arregle por mi cuenta Sin dar vuelta, con el pecho frío y chain de oro Sueña, pesadillas vivas que deforman a mi entorno a todo mi entorno y solo me queda un latido más que esperar. Si yo cuando me muera me perdono. Sangre del color de mi pulmón desparmándose, desparramándose. Extraño no sentirte y no me sirve destruyéndome, destruyéndome. Pasan los años, sigo esclavo del momento que quedo en el ayer, en el ayer. Si todo el daño que me causó no me sirvió nunca para aprender, para aprender. Lo peor de todo es que esto fue mi culpa. Está dentro de mi cabeza. No se quiere ir. No me quiero soltar la mano. Esta ansiedad me está comiendo. now I feel now I feel the love.